آه، السلام عليكم انا احمد الشافعي النهارده آه، هنبتدي اول session لينا في GH live course او stream ده course online الناس تقدر تدخل عليه free وتقدر تشوف كل الفيديوهات اللي احنا هنب... اللي احنا هنرفعها الخاصه بالجراسوبر التارجت بتاع ال course ده ان انا عايز ا mix ما بين الحاجات اللي انا كنت ب... ب... اتعلمتها قبل كده في الاول ال basics level بتاعتي والكورسات اللي انا كنت ب... بديها قبل كده والحاجات الجديده اللي انا اتعلمتها في الجامعه آه عشان خلي الموضوع شويه more advanced عن عن اللي انا كنت بديه قبل كده من الكورسات الكورس بيتكون الاول من فاونديشن آه، ليفل عشان بس الناس اللي ما اشتغلتش على Grasshopper قبل كده وفي ناس كتير كتبت على ال form اللي على جوجل ان في ناس كتير قوي ما اشتغلتش Grasshopper قبل كده فاحنا محتاجين نبتدي من ال basics level ممكن الموضوع ده يكون ممل شويه بالنسبه للناس اللي, اللي اشتغلت جراس آه، هوبر قبل كده بس بس تذكره يعني آه، بعد كده هنبدا نتكلم على ال data management ازاي ان انا اعمل G-code file من ال data management ال G-code file ده اقدر ابعته على 3D printer عشان ا print على طول اوتوماتيك فمش محتاج software وسيط ما بين الموديل بتاعي ادخله على ال software ده فيطلع لي الجي كود وبعد كده اوديه انا يتطبع لا ده انا على طول بتحكم من ال Grasshopper وادي ال file على طول G-code file يروح لل printer برضه شويه plugins ليها علاقه بكانجر فيزيكس آه، آه، شويه sorry شويه tutorial آه، شويه توتوريالات ليها علاقه بكونجر فيزيكس ال loop plugins زي Hoopsnake وغيره بعد كده هنتكلم على plugins زي Rabbit وهنتكلم على الاردوينو فاير فلاي والكايناتيك وازاي ان احنا نقدر نعمل حاجه interactive مع sensors معينه زي ان احنا نربطها بالموبايل ازاي احنا نربطها بالكاميرا بتاعه الكمبيوتر ازاي ان احنا نربطها باي sensor عندنا آه آه، بعد كده آه، في في البدايه عايزين نتكلم الاول على الفاونديشن آه، ليفل انا حاولت انهي ال foundation level عند يوم 8 عشان انا هبتدي دراسه يوم 9 بس بس هنحاول ان احنا كل week في ال weekend يبقى فيه اتنين tutorials عشان نشتغل على ال plugins ونطور ونطور كمان ال foundation level اول session النهارده هنتكلم فيها على Rhino 3D بشكل مبسط جدا لان هو ال target بتاعنا جراسوبر آه وهنتكلم على مقدمة على جراس اوبر ايه هو جراس اوبر السوفت وير ده عبارة عن ايه وده plugin في الاخر مش software منفصل بذاته نتكلم عن التفاصيل دي كلها بعد كده هنشرح المكونات بتاعته بيتكون من ايه الـ الـ الـ الشكل بتاع التعامل بتاعه مختلف شوية عن اي software تاني اشتغلنا بيه والكلام ده هنتكلم على ال geometries وال shapes وال move وال extrude وشوية موديفاي السيشن آه، الثانيه هنتكلم عن mathematics equation و logic البوابات المنطقيه لوجيك جيتس والداتا مانجمنت كبيزكس ليفل كتري وجرافت وفلاتن شويه حاجات هنتكلم عنها بالتفصيل هنعمل parametric skin هنستخدم مثلا graph mapper هنستخدم attractors الحاجات دي كلها آه، بعد كده ال session الثالثه هنتكلم على الكيرفز السيرفسز المورف isovist Galapagos كلها مصطلحات هنتعرف عليها شويه بشويه واحنا شغالين فيكتورز الحاجات دي كلها بعد كده هنتكلم عن الميشز الفرنوي ديليني ميتابول ونتكلم على magnetic field واخر اخر session ممكن يبقى فيه سيشن سته كمان هنتكلم عن ال foundation. آه، هنتكلم عن foundation tools هنشرح مجموعه توتوريالات كتير جمعناهم من Modelab وجمعناهم من على جراس سوبر 3 دي سوفت وير وفي حاجات آه، آه، احنا كمان عاملينها بس تقريبا الحاجات اللي احنا ش... اللي احنا عاملينها شويه هنتكلم عنها في ال data management ال level الاعلى لان هو ده اللي اشتغلنا عليه شويه في في الجامعه ال data management بسم الله هنبتدي قبل ما ندخل في التفاصيل في آه في ده في برضو كان PDF ل course قديم كنا اديناه برضو الحاجات دي هتكون جوه ال course اللي احنا بنشتغل عليه في الحاجات اللي علاقه ب foundation زي الجوريثمك ستراكشر فيزيكال theories زي اللي هنشتغل بيها في الكانجرو زي انك تعمل relaxation ل material او او انك test عليها وشويه حاجات ليها علاقه بسولار انتليجنس كايناتيك اركتكتشر ده اللي هنتكلم عليه Firefly آه، ده كان سكيدول بتاع ال course قديم ممكن الناس تبقى تبص عليها هأرفعه. وهنستخدم محرك render آه، جديد شوية مش جديد هو بسيط جدا اسمه KeyShot هنتكلم عنه برضو ازاي الناس تخرج منه الحاجة وتعمل عليها render لان هو ابسط من 3D Max وفي نفس الوقت آه، بيستحمل فايلات تقيلة شوية خلينا ندخل على على على على ال course على طول بسم الله اول حاجه Rhino آه، Rhino هو software زي شبيه كده ال viewport بتاعه ب 3D Max و Maya انك عندك اربعه viewport بس هو عباره عن software عن زي اوتوكاد وريفيت و Revit و 3D Max مضروبين كلهم في الخلاط وطلعوا لنا Rhino آه، إيه، مش ال target بتاعنا خالص ان احنا نتكلم على Rhino بس حاجات حاجات بديهيه في الاول لو انت عايز تظبط ال units من tools بعد كده options في الاول بعد كده بتلاقي عندك حاجه هنا اسمها units وبتحدد ال unit اللي انت عايز تشتغل عليها مليمتر سنتيمتر زي ما زي ما انت عايز اوكي yes آه بعد كده تعال نشوف المكونات الاساسيه ل Rhino آه اول حاجه هنلاقي في عندي هنا حاجه فوق اسمها command panel عامل زي AutoCAD بالظبط انك انت بتكتب الاوامر ل Rhino Rhino بيرد عليك زي AutoCAD بالظبط فانت لو عايز ترسم وليكن line فانت بتقول له line فبيقول لك ال start point بتاعتك فين ال end point بتاعتك فين خلاص فهو بالظبط بالظبط شبيه بالكوماند آه، بانل ده شبيه بجراس ب AutoCAD بالظبط آه، بعد كده هندخل على شويه اوامر رسم او قبل ما ندخل على اوامر الرسم عايزين نعرف الاربعه viewport اللي عندنا دول فانا عندي perspective و top و front و right double click على اي واحده فيهم هتبقى انت فيه زوم ان وزوم اوت بالسكرول شيفت ورايت كليك بتعمل pan right click بس بدون اي حاجه تانية بتعمل orbit يبقى shift مع right click بتعمل بان زوم ان وزوم اوت بسكرول رايت آه، كليك بتعمل orbit آه، للحاجه اللي انت لل viewport اللي انت شغال عليه double click تاني بترجع لاي لاي viewport انت محتاجه او انك بتقلب ما بينهم هنا ب كنترول آه، تاب او انك بتقلب ما بينهم هنا بتوب وفرونت ورايت وبرسبكتيف وغيره آه هنلاقي هنا عندي شويه اوامر تحت كده شبيهه برضو باوتوكاد اول حاجه عندي حاجه اسمها grid snap فانت لو عايز تعمل snap زي اوتوكاد بالظبط على ال grid آه الاورثو لو انت عايز ترسم خط مستقيم البلانر الاوبجكت سناب الجامبل دي مهمه جدا لان انت هنعرف دلوقتي اهميتها ايه آه عندك كمان في ال object snap انت عايز ت snap على end ولا near ولا point ولا mid point ولا center ولا انترسكشن بروبنديكولار كل الحاجات اللي احنا اللي في ال AutoCAD المهروسة دي ومعروفه آه ممكن نلاقي بعض الناس ما عندهاش الجزء ده ظاهر <clears throat> كل الناس اللي ما ما عندهاش plugin اسمه T-Spline ده plugin من Autodesk عشان تعمل حاجات فيها smoothness آه، عالي قوي زي مايا آه، بدون ما يكون ال file تقيل زي 3D Max مثلا فده ده حاجه اسمها T-Spline هنتكلم عنها قدام آه بس فمبدئيا ده ال viewport بتاعك عايز تغير ال color بتاع الخلفيه اللي عندك ده هلاقي هنا قائمه على اليمين فيها ال layers اول حاجه هلاقي عندي حاجه هنا اسمها فيو بورت ولايرز وهيل ديسبلاي آه و Grass وده هنقول ازاي نضيفه ازاي نشيله لو هو مش موجود ف display اول حاجه لو انت عايز تغير ال background بتاعتك فهتلاقي هنا كلمه background ممكن تخليها solid color فانا ال solid color بتاعي كان اسود ممكن تخليه ابيض على حسب انت عايز تشتغل آه تشتغل ازاي فانت آه انت براحتك عايز ترجع لل... للطريقه الاصليه هتختار من solid هنا وتختار يوز آه، ابلكيشن آه، ده ده تقريبا الحاجه اللي موجوده هنا layers نفس AutoCAD بالظبط ممكن تشتغل برضو ب layers وتخفي ال layer وتحط ال layer والحاجات دي كلها تعال الاول نشوف ايه المكونات اللي عندي هنا على الشمال آه، تعريف سريع انا ما بنشرحش ال Rhino بالتفصيل لانه مش آه، لان كل الشغل او او ال main بتاع ال course على جراسوبر فانت عشان تعمل نقطة هنا شوية اوامر رسم عندك امر نقطة ازاي انك ترسم نقطة ازاي انك ترسم polyline ازاي انك ترسم آآ آه، آآ آه، ترسم curve آه، فانا عايز بس اشيل ortho عشان free curve فانت انت براحتك كل اللي انت عايز تعمله هنا كلها اوامر رسم عاديه هو مقسمها لمجموعه اوامر رسم بعد كده اوامر surfaces بعد كده geometry بعد كده شويه modifier على ال geometry آه، فمثلا لو احنا عايزين نرسم circle فانت عندك هنا دايره برضو هنا ال circle ليها اكتر من طريقه رسم circle بنقطتين فمعنى كده انك انت بترسم الدايمتر بتاع بتاع الدايره آه عندك هنا آه اليبس عندك arc عندك rectangle كل التفاصيل دي انت ممكن تلعب بيها زي ما انت عايز آه عندك curve وبعد ما رسمته عايز تبدا تعدل عليه تاني فانت بتعمل select على ال curve ده وعندك حاجه اسمها ايديت بوينتس فانت بتمسك اي نقطة وتبدأ تتحكم فيها او تحركها وتعدل في ال curve تقدر تعمل لها delete مفيش اي مشكلة آه تقدر ت delete ال curve كله من الاول فانت براحتك خالص تقدر تعمل اللي انت عايزه آه،, آه يعني جرب كل الاوامر دي آه، آه، يعني مش مش محتاج اشرح فيها كتير لان مش ده ال target بتاع بتاعنا بتاع ال course بس مبدئيا ازاي انك ترسم نقطه وخط وبتاع وده هنتكلم عنه كمان واحنا شغالين جوه Grasshopper آه، لما نحتاج نرسم حاجه بسيطه جوه الراينو فهنتعلم ال Rhino من خلال الجراس اوبر واحنا شغالين ايه بقى موضوع جراس اوبر ده و... وال... والكلام الكتير اللي, اللي عمالين نقوله جراس آه، اوبر هو plugin على Rhino فايدة ال plugin ده انك انت لما بتيجي ت create ال geometry على Rhino او على اي software تاني فانت بت create ال geometry بدون ال history بتاعه يعني ايه يعني انا ابتديت من box مثلا خلينا نفترض ان احنا فاتحين 3D Max وبنيت box وبعد كده ال box ده مسكت النقط بتاعته قعدت اعمل لها modify وحركتها وشدتها وعدلت فيها وبعد كده mesh smooth و turbo smooth وبعد كده خلصت ال geometry. بس بعد كده انا في الاخر والله عايز ازود المساحه دي شويه عايز اشد النقطه دي شويه فانت كان معاك كتله وعمال تعجن فيها وتعدل فيها Grasshopper طريقه التعامل بتاعته مختلفه شويه ان انت مش مش عند ما عندكش كتله وعمال تعجن فيها وتشد فيها وتظبط النقط اللي فيها لا انت بتبني الاستراتيجيه بتاعتك لبنى المبنى ده فمثال في آه، لو انا جيت قلت لك آه، عندك tower ال tower ده 30 30 دور كل دور بي rotate عن اللي قبله بثلاث درجات مثلا فلو احنا شغالين على 3D Max مثلا فانت سي او اي software تاني فاحنا بنش... بنبني box بعد كده نطلع الدور اللي بعده ونروتيت ونروتيت ونروتيت ونروتيت وعملت التفاصيل وكل حاجه وخلصت بعد كده جه العميل قال لك معلش انا مش عايزه 3 درجات انا عايزه 12 درجه هتقعد تمسك كل واحد وت rotate ه او هتدليت الفايل وتبتديه من اول وجديد في جراس اوبر انت هنا مش بترسم بال tool انت بتحط الاستراتيجيه اللي الراجل قالك عليها على ال software وبالتالي هو مهما قالك الرقم مهما كان هيتغير انت بس هتغير الرقم ال output بتاعك هيطلع على طول اوتوماتيك آه، آه، ده ده اشهر ده اشهر الامثله يعني آه، فدي دي الميزه بتاع جراف سوبر ان انت هنا مش بتبني الموديل بالطريقه العاديه اللي هو آه، يلا ابتدي box وحرك النقط وظبط البتاع وعدل ومش عارف ايه bla bla bla وبعد كده تخلص لا انت هنا بتحط ال methodology نفسها او الاستراتيجيه اللي انت عايز تطلع بيها المبنى بتاعك جراس آه، اوبر آه، بعد ما بنسطب Rhino بعد كده بنسطب جراس اوبر لما تكتب هنا كلمه جراس اوبر فوق هتلاقيه بدا يعمل يحمل معاك وبعد كده يفتح هيفتح معاك حاجة بالشكل ده كده بيكون الناس اللي عندها جراس سوبر قبل كده بيكون عندك هنا مربعات خضراء دي الفايلات القديمة اللي انت شغال عليها فتعالى الأول نشوف جراس سوبر ده عامل ازاي آه، آه، في البداية جراس سوبر هو متقسم ل شويه قوائم اول حاجه مجموعه القوائم اللي فوق بعد كده شويه ال components اللي موجوده عندنا هنا بعد كده شويه اوامر مساعده بعد كده ده حاجه اسمها كانفاس ده اللي انت بت بت بتحط فيه المعادله بتاعتك وهنا بتلاقي فيه شويه component هو بيساعدك بيهم بعد شويه من كتر الشغل هيبدا هو يفهم ده انت مثلا لما بتحتاج component فلان بيقول لك بيقول لك انت معاك ال component ده انا على طول بشوفك بتستخدم ده وبعد كده بتقوم مستخدم ده فهو بيقدم لك component مساعده ليك ممكن تستخدمها عندي دي حاجه زي البوصله كده دايما السهم ده بيشاور ناحيه ناحيه النقطه دي وعندي في هنا نقطة سودة بسيطة النقطة دي بتشاور على مكان ال components الموجودة فهنا هتلاقي النقطة دي بتشاور على الكلام اللي موجود هنا فوق وهتلاقي السهم دايما بيشاور على النقطة دي النقطة دي ما بتمثلش أي حاجة أنت ممكن تبتدي ال definition بتاعك من هنا أو هنا أو في أي حتة فالنقطة دي ما بتمثلش أي حاجة بعد كده عندي هنا شوية أوامر برضو لل preview طريقة ال preview بتاعتي هتبقى عاملة إزاي عشان أتحرك في الكانفاس ده هو الكانفاس ده مش 3D زي ما اي software قديم احنا بنشتغل عليه لا هو عباره عن عن 2D فانت بس بتضغط right click فانت بتعمل pan بتتحرك يمين وشمال زي ما انت عايز zoom in و zoom out بال scroll فده بالنسبه للكانفاس اللي قدام آه تعالى آه نتعرف على ال canvas وال component والحاجات دي كلها اول حاجه عندي قائمه file قائمة file زي اي قائمة file في اي برنامج عايز تفتح file جديد فبنعمل new document فانت كده فتحت file جديد عايز ترجع لفايلاتك القديمة هتلاقي ان هنا كل لستة بكل الفايلات القديمة فمثلا هنا ده كان اسمه ده لسه ما اتسماش اول file آه عايز تأوبن فايل من مكان معين هنا بيفتح لك ال recent files كل الفايلات اللي انت فتحتها الفترة اللي فاتت آه، تعمل save تخرج quick image هاي اكسبورت هاي ريزوليوشن ايمج للديفينيشن الحاجات دي هنتكلم عنها برضو بالتفصيل special folders هنحتاجها لما نيجي نحط component edit undo وريدو وكوبي وبيست وديليت والحاجات دي و find هنعرف ازاي نجيبهم دلوقتي عندي حاجة هنا اسمها remote control panel canvas tools كل الحاجات دي شوية options لل preview بتاعتك display ودي هنتكلم عنها برضو آه واحنا شغالين الايكون انت عايز تشوف الكومبوننت كايكون ولا كاسم ولا آه عايز الخطوط اللي بتوصل ما بين ال component تبقى شكلها عامل ازاي التفاصيل دي كلها هنتكلم بس لما نعرف يعني ايه component الاول آه وهنحتاجه لما لما يكون في حاجات فيها سيميليشن آه file عايزين sorry file وهندخل على حاجه اسمها بريفرنسز في الاول كده وهنلاقي في حاجه اسمها شو بروفايلر ويتش دي عند الغالبيه هت مش هتكون معموله يا ريت نعملها ودي هنفهم دلوقتي بعد كده دي آه، فايدتها ايه تمام طيب ايه بقى الحاجات اللي هنا دي وليه عندنا في الجراس اوبر اللي معايا ده في حاجات اكتر بكتير من من اللي موجوده آه، في الناس اللي لسه مسطبه جراس اوبر لحد الناس الناس اللي مسطبه لحد جراس آه، هوبر يعني لسه مسطبه جراس اوبر جديد اخر حاجه هيبقى ظاهر عندها هو display كل الحاجات اللي بعد كده دي عباره عن plugins بتدخل على website اسمه food4Rhino وهنتكلم عنه بتعمل download لمجموعه plugins ال plugins دي بتساعدك شويه في تسهيل مجموعه عمليات انت ممكن تعملها عادي سكريبتنج بايثون سي شارب اي لغه برمجه بس هو بيوفرها لك على هيئه component تقدر تستخدمها بشكل اسرع آه بيدخلك برضو في حاجات مختلفة ال basics level او ال foundation level احنا تقريبا هنشتغل على دول بالاضافة لاتنين او تلاتة plugin ايه بقى دول لحد display دول مجموعه categories كده الراجل بتاع جراس هوبر مقسم مقسم جراس هوبر او ال component لمجموعه categories اول category حاجه اسمها parameter تاني category حاجه اسمها mathematics و sets آه، تالت category vector آه، آه، sorry رابع category vector بعد كده خامس category curve surface mesh intersection transformation و display فاحنا ممكن نقسمهم في الاساس لمجموعه categories اساسيه اللي هم parameters دي كل حاجه بره او او دي كل حاجه بالنسبه لي هتبقى input لل definition بتاعي وهنتكلم يعني ايه input دلوقتي mathematics و sets دول مسؤولين شويه عن عمليه الاستراتيجيه او او ال processing اللي بتحصل جوه الموضوع بعد كده مجموعه اوامر رسم زي ال vector زي ال curve زي السيرفس زي ال mesh بعد كده مجموعه اوامر modify زي ال intersection و transformation واخيرا زي rendering بسيط حاجه اسمها display آه، اي حاجه بعد كده هي عباره عن plugin زياده احنا اللي بنضيفها تمام بعد كده عايزين نبدا نشوف ال... ايه بقى الموضوع بتاع ال component والحاجات الجميله دي هنلاقي ان انا عندي حاجه هنا ده كده اسمه component تمام في البداية في plugin انا هنزله عشان حاجة اسمها فوكالز ده خليه موجود من غيره انت هنا شايف ال component ده انت مش عارف اسمه ايه احنا لسه في اول الكورس فانت مش عارف اسمه ايه عندي طريقتين عشان اعرف اسم ال component ده اول حاجه طريقه الظهور بتاعه ال component بالنسبه لي لو دخلت على ال display وضغطت على draw icons فكده مفيش icon هيتكتب لي الكلمه طيب في حاجه اسمها draw full names فكده هيتكتب الكلمه كامله مش اختصارها فانا هشيل draw full names او ممكن نسيب draw full names ونحط draw icon هنقول draw full names دلوقتي هيبقى فائدتها ايه في وجود draw icons طيب احنا لسه في اول الكورس ومش عارفين ال component هتبقى ماشيه ازاي واساميها واشكالها غريبه علينا لو من الاول اتعودنا ان احنا نعمل display ونشتغل بال... بال... بال... بالاسم بس هيبقى عندنا مشكله بعد كده ان انت لما هتيجي تدخل على Grasshopper 3D وعجبك definition معين وعايز تعمله فانت الناس كلها على Grasshopper 3D open source كل واحد بي upload الحاجه اللي هو اللي هو عاي... اللي هو عايزها واللي اشتغل عليها وكله open source كله مفتوح تقدر تعمل download وتكمل على ال definition وتشتغل او في ناس بترفع صوره لل definition بتاعها طيب معظم الناس اللي بترفع صوره لل definition دايما بترفعه بلوجهات فانت لو مش عارف اللوجو ده هو عباره عن ايه فانت مش هتعرف تعمل ال definition ده فالاحسن من الاول ان احنا نبتدي ان ال icon موجود وهنضيف ال plugin اللي اسمه Bifocals ده عشان يظهر لنا اسم ال component فوق ده plugin بنزله من على Grasshopper 3D هنتكلم ازاي نقدر ننزل plugins من عليه فدلوقتي انا ظاهر عندي اسم ال component فوق وفي نفس الوقت عندي اللوجو بتاعي تحت تمام فعيني هتتعود انها تحفظ الاسم عليه طيب آه، ايه بقى ال component وايه كلمه component وايه الطريقه المختلفه دي اي component في الدنيا جوه جراسوبر بيتكون من ثلاث حاجات input اللي بي اللي بيتم هنا في الحته دي كده اسمها input بعد كده ال process بتحصل جواه اللي هو ال component نفسه بعد كده ال output اللي بيطلع اللي بيطلع عندي تمام بالاضافه ان بيظهر عندي هنا حاجه زي الشات كده تضغط عليها بيقول لك ان ال component ده لسه ما فيهوش data او لسه ما وصلوش حاجه دايما ده بيظهر لك ايه المشكله اللي بتحصل جوه ال component بتاعك طيب. تعال نشوف الفرق ما بين آه مجموعه الوان في الاول ليه علاقة باللي أنا بعمله ده دلوقتي آه طيب آه قبل ما ما نعرف ايه الفرق ما بين الالوان والموضوع ده كله خلينا ناخد كومبوننت اسمه كونستراكت بوينت وانا بفضل انك تقسم دايما الشاشه نصين لان هنا جراس هو زي ما احنا شايفين 2 دي فانت ما بتقدرش تشوف اي حاجه 3 دي آه عشان تشوف ال preview بتاع الحاجة لازم تكون فاتح Rhino لأن الحاجة اللي أنت بترسمها هنا على Grasshopper بتبدأ تظهر أوتوماتيك على Rhino بس هل أنا أقدر أعمل select عليها على Rhino لا Rhino بالنسبة لك عبارة عن preview للحاجة اللي أنت بتعملها على Grasshopper مش أكتر فأنت كل اللي بتعمله ان انت بتبدا تعمل ال components بتاعتك وبتشوف ال preview بتاعك على آه على Rhino آه تعالى الاول نتعرف على component ابسط component موجود حاجه اسمها construct point انشاء نقطه ببساطه كده انت عشان تنشئ نقطه او او تعريف النقطه هي احداثيات ما بين اكس واي وزد طيب هو Grasshopper برضه ماشي بال logic البسيط اللي احنا اتعلمنا بيه الهندسه والاشكال كل الحاجات دي عندي حاجه هنا اسمها construct point ازاي اجيب ال component؟ مش قضيه دلوقتي هنتكلم عنها بس عندي component اسمه كونستراكتور بيحتاج مجموعه من البيانات اكس واي وزي دي احداثيات طيب الاحداثيات هي عباره عن ارقام تمام طيب عشان ادخل مجموعه ارقام هنا لل x وال y وال z عندي حاجه هنا اسمها number slider ممكن تكتب كلمه number slider وابص هنا هلاقي هنا كلمه نمبر سلايد يبقى انا عشان اجيب اي component بضغط double click وبكتب الكلمه number slider مثلا فيجيب لي ال number slider او number slider هو عباره عن ايه عن input لاي حاجه فانت دايما هتلاقي ال number slider ده موجود هنا في قائمه parameter في حاجه اسمها input هلاقي ان انا عندي هنا كلمه اسمها number slider آه، دي اول طريقه عشان اقدر اجيب بيها number slider طيب تاني طب هل كل مره هقعد اكتب number slider لا ده مش منطقي تاني طريقه انك انت تكتب الرقم نفسه فما مثلا هكتب واحد ده كده اداني الرقم طب هكتب 12 طب هكتب 120 تمام تعال نشوف الفوارق ما بين مجموعه ال components دي كلهم number slider مفيش اي مشكله اول حاجه لو هم عاملين كده وعايز اخليهم مظبوطين لو عملت عليهم selection هلاقي ان انا عندي هنا حاجه اسمها زي اللاين آه، في النص كده كلهم مظبوطين على طول فوق بعض هلاقي ان انا عندي هنا في شويه اختلافات ايه اول اختلاف اول حاجه ال number slider ده عامل زي العداد انت بتمسكه من هنا وتتحرك من اليمين للشمال اول واحد اللي كتبت فيه number slider اتفتح معايا من صفر لواحد لكن في اعداد فيها كسور يعني شغال معايا مش صفر وواحد بس لا بالقصور اللي ما بينهم تاني حاجة ال number slider لما كتبت واحد اشتغل بس من صفر لواحد بدون أي كسور عشرية تالت واحد لما عملت 12 فتح معايا number slider من صفر لحد 100 ال 120 فتح معايا من صفر لحد 1000 تمام؟ طيب ايه الفوارق ما بين التلاتة؟ الفارق ان انت لما بتكتب number slider بيجيب لك الابسط واحد فيهم او الـ او الـ او ال basics بتاع اول واحد اللي هو في ثلاث كسور عشريه من الصفر لواحد بتكتب الرقم لو احنا كتبنا رقم ما بين من يعني واحد فدايما هيفتح من صفر لواحد لو كتبنا ما بين واحد وعشرة هيفتح من صفر من صفر لعشرة لو كتبنا من ما بين من عشرة ل 100 فهيفتح معاك لحد 100 وهكذا وهكذا وهكذا لحد اي رقم انت عايزه طيب هل معنى الكلام ده ان الدف... ان ان الكوبون ده بتاعي باظ انا مثلا عايز الرقم ده يبقى اعلى من اتنين فكده هل هو كده مش شغال؟ لا عشان ت delete اي حاجه سلكت عليها وتعمل delete تعال نضغط هنا double click ونشوف ايه number slider ده ايه هو عباره ايه هو ال component اللي اسمه number slider number سلايدر هتلاقي ليه اسم فانت ممكن تسميه اكس مثلا ده لو انت عايز تغير اسمه بعد كده هيقول لك ال rounding بتاعك الطريقه اللي انت عايز تشتغل عليها floating number فانت عندك اعداد فيها كسور وهيقول لك ال digits بتاعتك عامله ازاي فانت كده كده مفيش كسور عشريه خالص فانت كده كانك شغال اعداد صحيحه بعد كده كسر عشر واحد اتنين تلاته لحد ست كسور عشريه او انك تشتغل اعداد صحيحه او انك تشتغل اعداد زوجيه او انك تشتغل اعداد فرديه تمام فهنا عندي اربعه options اعداد فيها كسور اعداد صحيحه اعداد زوجيه واعداد فرديه تمام فمثلا انا هقول له والله عايز اعداد فيها كسور بيقول لك ال minimum بدايه ال slider تبقى من كام ونهايه ال slider تبقى من كام انت المتحكم double click عايز تبتدي من سالب 50 براحتك وعايز تنهي عند 120 براحتك اوكي خلاص كده بقى عندي number slider بيبتدي من سالب 50 وينتهي لحد 120 انت تمتد وتقلل فيه زي ما زي ما انت عايز وتقدر تتحكم فيه بالطريقه اللي انت عايزها طب هل ده بس كده number slider لا احنا كمان لو ضغطنا right click هنلاقي هتقدر انك تعدل على طول بدون ما تدخل في ال edit او انك هتعمل حاجه اسمها ايديت سناب ايه edit snapping دي لو احنا جينا بصينا كده هنلاقي ان الـ الـ ان ال number slider بتاعنا بيتحرك ب smoothness رهيبه جدا ما بين الصفر ما بين السالب 50 لحد ال 120 لو ضغطت right click وعملت edit snapping هتلاقيه بي snap عند ارقام معينه فهقول له عايز سناب عند 40 عايز سناب عند 20 عايز سناب عند سالب 30 اوكي لو عملنا zoom in هنا هنلاقي ان في دايره كده gray فاتح بدات تظهر gray غامق بدات تظهر ده مكان سناب اول ما هتقرب منه هتلاقي ان الماوس تقل كده سنه انه هنا انا بعمل snapping بعمل snapping عند 20 بعمل snapping عند سالب 30 تمام طيب ده اول component طيب تعالى نفتح component بطريقه more professional شويه ازاي انا عايز اعمل number slider من 20 ل 50 طيب انت قلت لنا ان احنا نكتب number slider وندخل جوه ونعمل هنا 20 وهنا 50 ونظبط ان الاعداد صحيحه والكلام ده كله طيب الموضوع ده بياخد وقت طريقه اسرع انك تكتب 20 dot dot 50 enter خلاص فتح معاك number slider automatic من 20 ل 50 طيب ده طريقه تانية ان انا اعمل number slider طيب عايز اعمل قصور آه sorry عايز ابتدي من سالب 50 ل 100 مثلا فزي ما انت قلت هكتب سالب 50 dot dot 100 هنا بقى هتبدا تظهر او لا ما ظهرتش مشكله كويس آه فهنا من سالب 50 ل 100 طب عايز اخلي فيه كسور عشريه فهقول له مثلا وليكن من 10 dot zero zero كده كسرين 20 ثلاث كسور زود zero كمان اربع كسور براحتك زي ما انت عايز فهنا مثلا هعمل كسرين 20 dot dot والرقم النهائي وليكن 120 ومن غير ما تحط dot آه، zero zero في النهايه لان هو كده خلاص فتح الكسور العشريه فانت هنا عندك طريقه more professional انك انت تعمل ال number slider بتاعك اسرع بكتير من انك تقعد تدخل وتعدل من جوه وكده فانت دي طريقه آه، اسرع طيب انا ليه بقى عمال اقول number sliders نرجع تاني لنقطتنا الاصليه ان احنا اصلا عايزين ننشئ نقطه عايزين ن create نقطه فاي creation نقطه محتاج احداثي اكس واي اند زي طيب ليه لونها gray آه، طيب الاول تعالى آه، نعرف ايه البيانات اللي موجوده في ال X وال Y وال Z وايه ال output اللي هيطلع اقف هنا كده سنه هتلاقي ان في حاجه هنا اسمها ده ال entrance ده او الـ او ال input بتاعك ده اسمه اكس كوردينيت نوعه هنلاقي ان نوعه 0.1 ده معناه انه رقم ان انت هتدخل هنا رقم مش هتدخل اي حاجه ثانيه يعني مش هتدخل نقطه مش هتدخل خط مش هتدخل data مش مش هي دي المطلوب انت هتدخل قيمه رقم Y كمان محتاج نفس القصه و Z كمان محتاج نفس القصه طيب تعالى نقف هنا هنلاقي ان في تحت one locally define value 0.0 يعني ايه؟ يعني هو جواه بلت ان قيمه داخليه 0 0.0 Y نفس القصه و Z نفس القصه لو بصينا هنا هنلاقي ان انا عندي فعلا في احداث الاكس واحداث ال Y في نقطه آه، آه، آه، sorry في تقاطع ما بين اكس واي اند زي هنلاقي ان هنا في نقطه اللي هي صفر وصفر وصفر اللي هي النقطه اللي هي عندك هنا لو عملت سيلكشن على النقطه دي هتلاقي ان لونها بدا يتغير للون الازرق آه sorry اخضر لو آه شلت سيلكشن هتلاقي ان رجع لونها احمر تاني زي ما هي طيب عايز ابدا احرك الموضوع ده طيب تعالى الاول نحط 12 مثلا في ال X تعال نشوف ايه اللي هيحصل هلاقي ان ان النقطه بتاعتي اتحركت من الصفر 12 في قيمة أو 11 في اتجاه الإكس خد نفس ال component control C control V واتحركت 11 في اتجاه ال Y فأصبحت مكان النقطة بدل مكان هنا بقى هنا تقدر تتحكم في ده لوحده تقدر تتحكم في ده لوحده فانت كده عندك تقدر تتحكم في النقطة طيب اتجاه Z كمان control C control V تقدر ت copy paste اي component عندك كده كمان النقطة بتاعتي اتحركت في اتجاه ال Z. انا ممكن اثبت ال Z صفر او ممكن احركه زي ما انا عايز ايه بقى ال ال ده ده اسمه wiring ده طريقة التوصيل ما بين ال component وبعضها شوية ال wires ده ليه مجموعة ثلاث أشكال مختلفة هنتكلم عنهم بعد كده بس ده مبدئيا اسمه wire ده عشان تبدأ توصل ما بين component ل component تاني عايز تعدل الاسم محتاج انك تدخل هنا على طول right click وتكتب مثلا ده اكس ده Y ده Z طيب تعالى الاول نشوف ماشي انا دلوقتي مش عايز اشوف النقطه دي على Rhino انا وليكن هعمل من النقطه دي حاجه تانية بس انا مش عايز اشوف ال preview بتاعها على Rhino هضغط على ال component واضغط space دي اول طريقه او اضغط scroll فيظهر لي مجموعه اوامر مساعده كده ايه مجموعه الاوامر المساعده دول خلينا نبص الاول على الاثنين دول حاجه اسمها enable preview وديسable preview لما ضغطت disable preview ما بقاش ما بقتش شايف النقطه ولونه اتغير من اللون ال gray الفاتح للون gray غامق طيب عايز ارجع تاني اشوف الحاجه هضغط هنا ايه على الـ الـ الشخص اللي عينيه مفتحه ده فكده ال preview preview on عندي آه ده اول فرق لونين طيب ايه فرق اللون التاني تعال هعمل امر point وده مختلف شويه عن ال point تاني لون orange ايه اللون ال orange ده فانا دلوقتي عندي gray فاتح و gray غامق لون orange اللون orange ده معناه ان ال component بتاعك مفيهوش اي بيانات فاضي ابيض مفيهوش اي data وبالتالي هو لونه orange لسه ما تحطلوش اي معلومات طيب ده فرق لون يبقى دلوقتي عندنا ثلاث الوان اخدناها orange gray فاتح و gray غامق طيب هنيجي ال component احمر معنى ان في component احمر معنى هنا هنا في مشكله ايه هي المشكله عايز تعرف فين المشكله هنا هتضغط على الرقم على الـ على الـ على ال shape ده هيقول لك ان ال data كونفرزيشن آه، conversation field from box to point ليه؟ تعالى نقرا ال component ده احنا لسه ما دخلناش بالتفصيل في كل ال components. تعالى نقرا ايه ال component ده ده اسمه line بيعمل ايه؟ اي line هو عباره عن قطعه مستقيمه ما بين نقطتين نقطه بدايه ونقطه نهايه. طيب انا ايه اللي انا حطيته هنا جوه ال start point حطيت box طب box ده geometry فانت ازاي هتقدر ترسم خط ما بين box ونقطه فده بالنسبه له غلط مش يعني مش منطقي فينور احمر ويقول لك ان ال data اللي انت مدخلها لي في ال point دي غلط مش شغاله فدلوقتي الفرق ما بين الاورنج والاحمر ال orange لسه ما فيهوش اي بيانات الاحمر كده هنا في مشكله ولازم تقرا فين المشكله وتبدا تعدلها تمام طيب آه بالمناسبه هنلاقي هنا في حاجه اسمها 18 millisecond 99% من من ال file. لو احنا فاكرين من قائمة file بريفرنسز هلاقي ان انا عندي حاجة هنا اسمها شو بروفايلر ويتش اخفيها تلاقي ان البتاع ده اختفى اظهرها هتلاقيها ظهر تاني ايه ده من الاخر ده بيقول لك ال component ده اخد قد ايه من ال file. فده اخد 99% يعني اخد قد ايه من ال processor يعني من الاخر كده ال component ده بيتقل ال file جدا او العمليه الحسابيه اللي بتحصل جواه تقيله جدا تمام بالشكل ده لان هو منور احمر وعنده مشكله ان هو box open طب ده بنستفاد منه في ايه؟ احيانا واحنا شغالين قدام هنلاقي ان في component تقريبا بتأدي الوظيفه على سبيل المثال عايز اجيب center بتاع بتاع مكعب بتاع sorry بتاع مربع مثلا فانا عندي حاجه اسمها polygon center فبيجيب لي ال center بتاعي او ممكن امر اريا هلاقي ان ال polygon center بياخد مساحه اقل فانا محتاج polygon center. يبقى انا يعني الاثنين بيعملوا نفس الوظيفه الاثنين بيطلعوا لي ال center وهو ده اللي انا محتاجه عشان ابقى انشئ بيه حاجه ثانيه وهنتكلم عنها دلوقتي بس polygon center ما بياخدش حاجه من الرماد انما الثاني بياخد بياخد جزء كبير وبالتالي انا احسن لي اشتغل بالبوليجون سنتر وما اشتغلش بامر area تمام ماشي آه يبقى نرجع تاني للالوان آه اورنج وجراي فاتح و gray غامق والاحمر اخر لون عندي هنا حاجه اسمها انيبل و disable disable يعني ايه في ال component؟ في فرق ما بين ان انا عايز اشوف ال component او ما اشوفوش وده من preview off و preview on او display enable و disable لل preview لكن عندي حاجه اسمها انيبل و disable لل component نفسه انه يشتغل او يتعطل تماما لما بعمل disable بيبقى لونه مختلف كده gray آه فاتح شويه ده كده معناه ان ال component ده اصبح مش شغال بقى مقفول بقى معمول له مش lock بس بقى مقفول تمام طيب. آه ده بالنسبه للفوارق ما بين الالوان طيب تعالى نتعرف على انواع ال component عندنا في اول حاجه هنا في قائمه parameters دايما قائمه parameters اشكال ال component فيها شويه مختلفه عن باقي القوائم هلاقي ان انا عندي حاجه هنا اسمها geometry geometry ده هلاقي فيه جوه point vector circle line مجموعه اشكال ايه الموضوع طب انت ليه ما عملتش point بده اول جزء اللي هو parameter و geometry ده مسؤول عن تعريف اي حاجه من Rhino جوه Grasshopper بمعنى ان انا دلوقتي لو رسمت نقطه جوه Rhino طيب عايز استخدم النقطه دي في Grasshopper عايز اعمل بيها حاجه معينه عايز ارسم بيها خط مثلا ما بين نقطتين وليكن عندي النقطه دي والنقطه دي وعايز دايما لما احرك النقطه الخط ده يفضل مرسوم ما بينهم طيب هعمل الكلام ده ازاي انا دلوقتي ما عنديش ال coordinates بتاعت النقط دي وما اعرفش احداثياتها فين ومش ها ومش هنشئ هنا ده هي already عندي على Rhino عايز احطها على طول على Grasshopper اي حاجه من Rhino عايز تعرفها على جراس اوبر دايما هتحتاج تدخل في قائمه parameter هتلاقي ان في حاجه هنا اسمها geometry هتحتاج اي واحده من المجموعه دول طيب دي عباره عن ايه عن نقطه فهضغط هنا right click وهعمل حاجه اسمها سيت 1 بوينت عايز اعرف النقطه بتاعتي فهضغط سيت 1 بوينت هلاقي ان الماوس بتاعي شكله اختلف ده كان شكله الاصلي لما ضغطت right click هنا وعملت سيت 1 بوينت بقى شكله هنا هختار النقطه نقطة اتغيرت وبقى لونها آه، احمر ان هي بقت متعرفه هنا يعني. وال component فجاه لونه اتغير من اللون ال gray من اللون الاورنج للون جري تمام تاني حاجه عايز اعرف النقطه الثانيه هعمل select ممكن اعمل ال selection هنا الاول واضغط هنا رايت كليك سيت وان باي تعالى نعمل selection كده على النقطه هلاقي ان انا ظاهر عندي اكس واي اند زي الجزمه اللي موجوده في 3D Max Rhino 4 ما كانتش موجوده كنا بنشوف النقطة بالشكل ده فأنا عشان أحرك النقطة دي في ال Z لازم أدخل في ال front وأعمل أمر move احرك النقطة دي في ال Z. دلوقتي لما في حاجة اسمها جامبول دلوقتي أنت تقدر تتحكم في النقطة من ال gizmo بتاعك بس أنا عايز أحرك النقطة دي في ال Z وليكن 10 درجات هضغط على ال ال ال ال ال arrow بتاع ال Z واكتب وليكن 40 مثلا فكده النقطة دي اتحركت في اتجاه ال Z 40 درجة هضغط عليها تاني واكتب سالب 20 هترجع في اتجاه دي سالب 20 آه، مليمتر على حسب الوحده اللي احنا شغالين بيها طيب هل لما انا حركت النقطه دلوقتي هي ما بقتش متعرفه على Grasshopper؟ لا still متعرفه على Grasshopper ما فيهاش اي مشكله طيب دلوقتي انا عندي نقطتين النقطه الاولانيه والنقطه الثانيه طيب عايز ارسم ما بينهم خط طيب ندخل لنوع تاني من انواع ال component. الاشهر واللي موجود دايما عندي هنا مثلا line وفي ال line ده اللي الناس هتسال طب هو ليه اخد ال line اللي فوق ما خدش ال line اللي تحت قلنا اي حاجه موجوده جوه سداسي اسود ده عباره عن container بتحمل فيها بيانات من ال Rhino لل Grasshopper طب انا هنا بحمل بيانات من Rhino لل Grasshopper لا ده انا هنا كل الفكره عندي نقطتين اهم على Grasshopper جايين من Rhino عايز ارسم بيهم line فبالتالي انا مش هحتاج الامر ده تماما هوصل النقطة الأولانية هنا والنقطة التانية هنا فأوتوماتيك هو هيرسم لي الخط بتاعي لو أنا جيت مسكت النقطة دي وحركتها على طول الخط بتاعك هيفضل مرسوم مهما حصل لأن ال component ده على طول كده شغال إن هو أمر line بيوصل ما بين بيوصل ما بين نقطتين طيب آه ده بالنسبة لأمر line طيب نرجع تاني لمجموعه الاوامر ال container اللي موجوده عندنا هنا هلاقي عندي حاجه اسمها vector هلاقي عندي حاجه اسمها circle curve line طيب تعالى نفترض ان انا راسم line على راينو وعايز اعرف ال line ده على Grasshopper فعندي اول خاطر هيجي على دماغنا ان احنا نستخدم line لو ضغطت عليه right click هيقول لك سيت وان لاين مفيش طريقه التعريف اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه ده هو دلوقتي بيطلب منك انك ترسم line بمزاج وهيعرفه اوتوماتيك طيب في الحاله دي لو انا عندي already line مرسوم على آه، على على Rhino يبقى انا مش هحتاج امر line هحتاج امر curve ده container بيلم line و circle كل الحاجات ال curve ات بتتعرف على طول هنا فلما بضغط right click set one curve بعرف ال curve بتاعي اوتوماتيك لكن الاشكال ال specific زي line زي circle زي box دي اشكال انت هتعيد crea... هت... هتعمل لها creation على Rhino من Grasshopper تمام طيب فده بالنسبه لامر curve آه نيجي تاني وليكن انا عندي 3 دي اوبشن زي box زي ده مثلا تمام اه آه كمان هنا ال preview بتاعك مختلف ممكن تشوف wireframe shaded rendered ghosted عندك اشكال كتيره قوي تقدر تشوف بيها ال object بتاعك فليكن خلينا wireframe آه هعرف هنا brep. آه، المره دي بقى ده box هيقوم حد برضو يقول لي طيب ما احنا ليه ما ما اخدناش امر box من فوق من هنا لان طالما عندنا هنا box وادخل right click set one box في الحاله دي قلت لك ده شكل specific ده شكل معروف فانت هتضطر انت اللي هترسمه هنا مش هتعرف تاخده من هنا على طول عشان اعرف ال ال ال box ده على انه object فانا محتاج امر اسمه brep قبل ما نقول امر brep محتاجين نعرف الفرق ما بين ال mesh وال NURBS معرفش آه لو الناس سمعت اكيد معظم الناس سمعت ما بين مصطلح مش ونيربس فالموضوع ببساطة لو احنا جينا عملنا مقارنة بسيطة جدا ما بين انك بت create polyline على Grasshopper على Rhino وما انك ما بين بت create polyline على 3ds Max ايه اللي بيحصل في 3ds Max الموضوع عبارة عن بيقسم الخط لمجموعه اجزاء صغيره جنب بعض لما انت بتبص عليها من بعيد بتحس ان الخط سموث لكن لما بتقرب بتلاقيه مكسر ده فكره ال mesh. انه بيقسم ال surface بتاعتك لمجموعه faces صغيره جنب بعضها من بعيد تحس ان الحاجه سموث لما تقرب كل face اخد زاويه معينه ال NURBS هو اي shape انت بترسمه هو مبني على معادلته الرياضيه وبالتالي المعادله دي عم المعادله دي بتحصل لتوزيع النقط فكل ما انت بتعمل zoom in هو كده كده الخط مرسوم بمعادلته الرياضيه فالنقط كلها بتتكرر بالمعادله الرياضيه وبالتالي انت شايف شايف الخط ال coding بتاعه مبني بالمعادله الرياضيه وبالتالي انت شايفه على طول سموث لكن في حاله ان ان في حاله ال meshes الموضوع مش مبني بمعادلته الرياضيه الموضوع مبني على ان المعادله الرياضيه بتاعته ناتجه عن التكامل ففي الحاله دي هو بيقسم ال object الخط بتاعك لمجموعه جزيئات صغيره بيكامل الجزيئات دي فبيطلع لك ال curve في الاخر بمعنى انه مثلا سي محدش ليه علاقه باللي انا هعمله دلوقتي تعالى نعمل zoom in هنا كده هنلاقي ان في فرق ما بين الخط الاسود والخط الاحمر بتاعي ايه الفرق او ايه اللي انا عملته ده من بعيد لو انا جيت بصيت كده وانا ظاهر الاثنين آه، آه، مفيش اي اختلاف محدش هيحس بالاختلاف بتاع الموضوع ليه ده ال curve العادي الناعم بتاعي اللي انا راسمه لان هو جوه على Rhino لما انا رسمته هو عرفه لل programming language بتاعته انه ده ليه معادله رياضيه معينه وبالتالي المعادله دي كل ما انا بعمل zoom in هي عماله بتتكرر وبالتالي انا شايف الخط سموث ما عنديش اي مشكله لكن لما انا بيكون زي ما درسنا قبل كده لو انا مثلا عندي خط عندي داله بالشكل ده كده وعايز اجيب لها التكامل بتاعها او عايز عشان عشان يعني لو انا عندي curve بالشكل ده وعايز اعمل له تكامل وانا ما عنديش المعادله بتاعته فانا لازم اعمل حاجه اسمها تكامل شريطي التكامل الشريطي ده ان انا بقوم عامل حاجه كده قطعه صغيره قوي كل لما القطعه دي تصغر كل ما دقه المعادله تكون احسن واسميها دي اكس وافضل اكرر المعادله دي من المدى من نقطه البدايه لنقطه النهايه وبالتالي تكرار المعادله دي هيكون لي مجموعه فيس صغيره قوي جنب بعضها almost هي شبه المعادله الاساسيه اللي مكونه لل curve لكن مش هي مش هي هيها مش مش هما الاثنين typical على بعض وبالتالي كل لما بصغر الدي اكس دي او او ال او التكامل الشريطي الشريطه دي كل لما بتصغر كل ما بيكون ال quality بتاع ال curve اعلى وده هنشوفه هنا انا هنا دي المسافه بعيدا عن الكراف سوبر كومبوننت دي كده المسافه يعني او التكامل الشريطي بتاعتي دي الشريطه بتاعتي اللي هي المسافه ما بين النقطه دي والنقطه دي دي الشريطه بتاعتي فهلاقي في الاخر ان ال curve طالع لي مكسر طيب خلي الشريط اصغر يعني زود عدد النقط وبالتالي هتحس ان الموضوع سموث لكن لما هتقرب هتلاقيه برده مش curve زي ده هتلاقيه خط مستقيم لكن من بعيد انت حاسس ان هو هو فده الفرق ما بين كلمه mesh و NURBS ان من الاخر كده ان النربس موديلنج ده كله مبني على معادلات الرياضيه الاساسيه في البرمجه بتاعه الجهاز نفسه آه، آه، في البرمجه بتاعه ال software نفسه بينما ال meshes برمجتها مبنيه على التكامل الشريطي للحاجات اللي انت موجوده عندك فانت عندك شكل ملعبك او curve انت راسمه فهو بيعمل له تكامل شريطي عشان يعرف يفهمه ال curve ده معمول معمول ازاي او او المعادله الرياضيه بتاعته معموله ازاي عشان يقدر يبرمجه تمام طيب احنا ليه بقى رحنا لكلمه NURBS وليه رحنا لكلمه mesh؟ عشان فرق كبير جدا ما بين كلمه Brep وما بين كلمه mesh. ايه الفرق ما بين الاثنين انا انا اي object دلوقتي 3D رسمه على Rhino هو عباره دلوقتي عن نيربس فمش هعرف اعرفه على ال mesh محتاج اعرفه هنا على Brep فهضغط هنا Brep ده للاشكال للجيومتريز النيربس هضغط هنا right click واقول له set one Brep كده انا عرفت ال box بتاعي اهو كده ال box بتاعي اتعرف طيب لو انا عندي mesh و وفرضا مصدر حاجه من را... من 3D Max جوه Rhino وعايز اعرفها هنا عشان اعمل عليها edit معين فانت بتحتاج ان ال object بتاعك يكون اصلا mesh وبعد كده بتقوم انت محوله على طول لايه آه بتقوم معرفه على انه mesh تمام ممكن تعمل hide يبقى دلوقتي في نقطه اي نقطه بتتعرف ب component اسمه point اي خط curve دايره لاين آه، اي حاجه 2D خطوط polygon آه، اي شكل مثلث مربع خماسي اي حاجه بتتعرف في قائمه curve اخر حاجه Brep بيعرف الاشكال ال NURBS ال mesh بيعرف الاشكال اللي هي معموله بال mesh ده اول مجموعه component اللي موجوده جوه container اسود من الاخر اي حاجه موجوده جوه container آه، اي حاجه موجوده جوه سداسي اسود ده معناه ان هي بتعرف الحاجه من Rhino على Grasshopper تاني حاجه قائمه primitive ودي هنحتاجها قدام شويه لان انت ساعات ممكن تجيب file من على ال C عندك عشان تقدر تقرا بيه بيانات معينه او text معين او integer معين او غيره من الحاجات هنتكلم عنها بالتفصيل في ال advanced level شويه بعد كده مجموعه ال input كلها محطوطه في قائمه واحده ايه هم number slider وده شفنا شكله من شويه لما قلنا ازاي نعمله تاني حاجه panel panel آه هيبقى عن ظاهرة عند الناس لونها اصفر انت ممكن تغير في اللون زي ما انت عايز panel دي مفيدة جدا تقدر تعمل بيها حاجات كتير قوي هنتكلم عنها بالتفصيل تاني حاجة Boolean toggle. Boolean toggle ده عبارة عن آه، مفتاح آه، بس عشان نفهمه اكتر محتاجين نقارنه ب button السؤال هنا ايه الفرق ما بين مفتاح نور ومفتاح الجرس الفرق ان ان مفتاح النور on و off يعني وقت ما دوست on الدايره الكهربائيه مقفوله النور شغال وقت ما دوست off على طول off انت مش محتاج تفضل ضاغط على الزرار على طول لان انت اول ما ضغطت الدايره اتقفلت رجعت تاني الدايره آه، اتفتحت Boolean toggle هنا انت بتختار انت عايز ايه true ولا false لو انا ضغطت هنا double click بقى true ضغطت هنا double click بقت false هنستخدمه في ايه في حاجات كتير ابسط مثال ليا لما نيجي نشتغل على Firefly وليكن مثلا عايز اشغل ال buzzer عايز اعمل صوت فال buzzer بتاعي يطلع صوت فهقول له true فال buzzer يفضل مطلع صوت على طول وانا شايل ايدي من على ال component. false يقف طيب button تعالى نعمل هنا panel محدش ليه دعوه دلوقتي انا جبت panel ازاي للوهله الاولى هي false مقفوله لما بضغط هنا click وافضل حاطط ايدي على ال click بيتحول ل true. شلت ايدي رجع false تاني فبالظبط كاني مفتاح النور بضغط آه آه بضغط right click آه sorry بضغط ليفت آه ليفت آه، كليك كليك عاديه بتحول ل true. شلت ايدي بقت false طيب ال normal state بتاعته هنا false طب انا عايز اغير ال normal اصلا تبقى true يعني مثلا عايز ال buzzer يفضل شغال ما يقفلش غير لما انا اضغط هنا شويه فيرجع تاني لما بضغط هنا right click هيقول لي ال normal status بتاعتك هتبقى عامله ازاي فهقول له true ودي خليها اه sorry فدلوقتي ال normal بقى true ضغط بقت false شلت ايدي بقى ترول يبقى انت هنا بتقدر تتحكم في الترو فولس وهنتكلم عنها بالتفصيل محدش يقلق من ال component دي دلوقتي انا بس بعرض كل الاشكال المختلفه عشان قدام لما نيجي نتعامل معاها آه بعد كده عندي حاجه اسمها value list value list دي مهمه جدا ايه اهميه value list value list لو انا ضغطت هنا double click آه وده واخترت حاجه اسمها ايديت هيفتح لي قائمه value list دي من الاخر انا في ال number slider تقدر تجري من صفر ل 100 بس مع definition معقد مش هيبقى عندك الحريه انك انت تمسك ال slider وتشد من حد صفر لحد 100 لان كل رقم انت بتعدي عليه هو هيقدر يعمل calculation للموضوع فانا عايز اعمل حسابات عند قيم معينه وليكن عايز تست عند 20 25 100 110 فهضغط هنا right click و edit هيظهر لي هنا حاجه اسمها value list فوليكن هسميه first اول واحد هسميه first test آه، تاني واحد هسميه سكند آه، تيست تالت واحد هسميه ثيرد test مش عايز الرابع انا كده تمام جدا طيب اول قيمه خليها عشرين تاني قيمة خليها أربعين تالت قيمة خليها سالب عشرة okay طيب تعال نشوف ال panel هي بس بتظهر لك دلوقتي الحاجة اللي موجودة هنا إيه فأنا دلوقتي قلت له والله أنا عايز عند ال first test. طب عايز أغير ممكن تضغط هنا على السهم ده second test 40 تالت test سالب 10 وبعد كده هنتكلم توصيلتها ازاي عندي كذا طريقه لل check list عندي حاجه اسمها check list فانت ممكن تختار قيمتين مع بعض في نفس الوقت تلات قيم ف آه، واحد اتنين تلاتة عايز تختار قيمة واحدة تلغيها بعد كده عايز تعمل value square فانت هنا آه، بت بت بتتحرك ما بين اليمين والشمال بال scroll. فاليو آه، سيركل الاولانيه value sequence circle يعني الدايره بتاعتك مفتوحه فانت بترجع واحد اثنين ثلاثه وترجع تعيد تاني ال circle بتاعتك ف value list مهمه انا بشوفها مهمه جدا وهنحتاجها واحنا شغالين قدام آه عندي حاجه اسمها graph mapper ازاي انك ترسم curve اصلا بداله وده هنتكلم عنه بالتفصيل بس انا بحاول اعرض كل اشكال ال component اللي موجوده آه، عندنا على على Grasshopper في مجموعه component تانية هنتكلم هنتكلم عنها قدام شويه ازاي انك تعمل cluster ازاي انك تعمل حاجه اسمها cluster input cluster output هنتكلم عنه بالتفصيل آه، بس خلينا آه، دي بتهيألي معظم الحاجات كإنبوت اللي احنا ممكن نحتاجها آه، في, الوقت ده عندي حاجة اسمها image sampler برضو إن زي انك تقدر تجيب صورة وتخلي ال pattern تتغير على على اساس الصورة ده هنتكلم عنه وبعد كده بعد شويه هنتكلم كمان يعني قدام هنتكلم زي ان احنا نستخدم الصوره ال live اللي طالعه من الشاشه بتاعه الكمبيوتر نفسها آه طيب تعالى بقى نبدأ آه نرسم مجموعة أشكال على Grasshopper آه، من Grasshopper على رقم آه تعالى نرسم نقطة زي ما كنا بنقول عايز ارسم نقطة فبعمل بوينت طيب point آه،, آه كذا طريقة عشان ترسم أي حاجة اول اول حاجه تضغط double click وتكتب الحاجه اللي انت عايزها او انك تطلع تشوف هي كانت موجوده في قائمه في قايمه ايه A4 فوليكن point موجوده في قائمه vector هلاقي هنا هلاقي هنا آه، مجموعه اسمها category اسمها point تلاقي حاجه هنا اسمها construct point دي طريقه الطريقه التانية انك تكتب point بس هنا ما ظهرتش على طول point فلازم تكتب كلمه كونستراكت بوينت او اكس واي زي بوينت هتلاقيه على طول ظهرت عندك كونستراكت بوينت من غير حتى ما تكتب اكس واي زي بوينت بس مجرد انك تكتب اكس واي زي خلاص كده بدات تظهر عندك ال component تعال نبص تحت كده بص بص سريع هنلاقي انه هنا بيقول لك انت تقريبا هتستخدم حاجه من الحاجات دي هتستخدم number slider او هتعمل حاجه اسمها construct point بس احنا already خلاص بنعملها او line هو شايف انك ممكن تستخدم line او هتعمل حاجه اسمها move او غيره هو بيساعدك او بيديك بيديك آه، آه، بيديك الحاجات اللي المتوقع ان انت تستخدمها طيب زي ما قلنا construct point عايز انشا نقطه فهعمل 12 وليكن 12 آه، تاني وصل هنا وهنا وهنا كده وصلت ثلاث نقط عايز اخليهم مظبوطين على بعض بالشكل ده كده انا عملت النقطة بتاعتي اهي موجودة في ال 3 دي وتقدر تتحكم في النقطة زي ما انت عايز طيب عايز انشئ نقطة تانية فهعمل لدول control C control V واغير الاحداثي هنا تمام عايز اعمل خط ما بين النقطتين قلنا امر ايه بيعمل الخط امر line هختار الامر ده اوصل النقطه هنا اوصل النقطه هنا فيرسم لي ال line بتاعي أم عندي شويه حاجات هنا فوق عايزين نبص عليهم كده ببساطه يعني. اول حاجه في component اسمه only draw preview geometry for selected object يعني ايه ده احيانا لما ال definition بيبقى طويل قوي وعندك حاجات كتير مبنيه ورا بعضها عايز بس تشوف الحاجه اللي انت عامل عليها سيلكشن فلو انا اخترت ده انا مش هشوف غير الحاجه اللي انا عامل عليها سيلكشن فاذا لو انا عملت select على النقطه هشوف النقطه عملت ده على ده من غير ما اعمل preview un-preview فكده انا بسلك ده في الحاله دي انا كده شايف كل ال objects بتاعتي تمام طيب عايز اخفي النقط بس عشان تخفي النقط محتاج تعمل عليهم selection تضغط scroll وتعمل الراجل اللي عينيه مغمضه disable preview فانت كده ما بقتش شايف النقط لكن انت شايف الخط طيب تعال نظهر النقط تاني احيانا عند بعض الناس النقطه مش هتظهر اكس هتظهر اشكال تانية عشان اغير شكل ظهور النقطه من display عندي حاجه هنا اسمها preview point flavor الشكل اللي انت عايزه النقطه عندي dot فكده شايفها نقطه او point فانت شايفها حاجه بالشكل ده كده او اكس فانت بتقدر تشوف ال ال تشوف ال shape دايما او الشكل بتاع النقطه زي ما انت تحب هنتحكم هنا في النقطه هنلاقي ان دايما ال curve بتاعي شغال ما عنديش اي مشكله كله سليم آه كده ما فيهوش اي مشكله خالص انت بتتحكم فيه زي ما زي ما انت عايز ده عشان ارسم خط طيب تعالى ندخل لشكل تاني بس قبل ما ندخل في الشكل التاني انا في العادي ب... لما باجي اشتغل جراسوبر ما, ب... ما بطلعش فوق هنا اقعد اشوف ال component ده مكانه فين وبجيبه من فوق انا على طول بكتبه عشان ده اسرع تقريبا اربع مرات اسرع من انك تطلع تقعد تجيب ال component من فوق وتشتغل بيه بس خلينا نقول ان احيانا ساعات بتنسى اسم ال component انت عايزه بس انت فاكر مثلا انت عايز تعمل surface مثلا آه، فانا انا انا فاكر ان في طريقه surface مثلا بكيرفات بس انا مش عارف اسم ال component ايه فانا لو لو عرفت surface frames ده موجود فين في اي category ممكن ادخل ال category اللي فوق ده وابص على كل ال component واستخدم ال component اللي انا عايزه فانا لو ضغطت control alt و click هلاقي ان يظهر عندي السهمين دول هيقول لك ان ال component ده موجود في ال category اللي اسمها اس اسمها surfaces موجود جوه المجموعه الاولانيه فانت control alt وعلى اي component بيشاور لك هو فين النقطه اهو control alt تفضل ضاغط هيشاور لك النقطه دي موجوده فين كنترول الت نمبر حتى نمبر ستاد هتضغط آه، آه، احيانا كمان في حاله زي دي مثلا هنا كنا شايفين انه بيظهرها لك على طول جوه القائمه بيقول لك هي موجوده في قائمه ايه لكن مثلا component اللوجو بتاعه مش ظاهر هنا لو ضغطت control alt هيفتح لك كمان القائمه ويقول لك اتفضل ال component موجود جوه الموضوع ال category اللي هي اسمها primitive وموجود حاجه اسمها poly تمام فانت تقدر تستخدم الطريقه بتاع control alt عشان تعرف مكان ال component موجوده عندك فين فوق عايز ارسم circle تعالى نجرب ازاي نرسم circle لو انا بس حاولت اكتب كلمه circle هلاقي ما شاء الله طالع لي 50 60 حاجه كده زي ان انا ارسم circle وحتى في AutoCAD احنا كان عندنا اكتر من طريقه انك ترسم دايره آه، نقطة ونصف قطر نقطة وديامتر آه، نقطتين تلات نقط tan tan radius tan tan tan عندك طرق كتير قوي انك ترسم دايرة تعالى نرسم ابسط واحدة اللي موجودة جوه المربع اللي لونه اورانج ده تعالى نختار آه، اول حاجة احنا قلنا هنرسم دايرة إيه ال grid اللي طالعة دي ده المستوى اللي انت راسم فيه الدايره عشان تتحكم في حجمه عندك من display عندك حاجه اسمها preview preview plane size انت تتحكم في الحجم بتاعك بتهيألي عند معظم الناس بيبقى كبير قوي فانت ممكن تخليه واحد فانت بيبقى حاجه بسيطه جدا بس عشان لازم تشوف المستوى اللي انت هترسم عليه ازاي وتعالى هنا نتكلم ازاي نرسم دايره ده ابسط طريقه لرسم الدايره بلين وريديس ومستوى ونصف القطر اللي انت محتاج ترسمه بس في نقطة احنا قلنا ان في AutoCAD لما نيجي نرسم دايرة بنرسمها بنقطة ونصف قطر ال center يعني ونصف القطر فين ال center هنا؟ هنا لان الموضوع 3D مش زي AutoCAD انت بس بترسم على نفس المستوى اللي انت مش عارف هو مستوى ايه انت هنا آه بتحط المستوى اللي انت عايز ترسم فيه الدايره و آه، كمان نقطه ال center. فاصبح نقطه ال center ما بقتش بس نقطه لازم لها كمان تعريف في ال 3D هي على اي مستوى هو في built-in بيانات خلينا نقف هنا سنه هنلاقي ان اول حاجه في base plane of of circle وان لوكالي ديفاين فاليو وورلد اكس and واي هو هنا دلوقتي في المستوى اللي اسمه اكس and واي ونقطه ال center بتاعته هي صفر وصفر وصفر وال radius بتاعه هو فيه built-in رقم مقدار واحد طيب انا عايز دلوقتي ارسم الدايره في نقطه ثانيه وليكن هاخد النقطه دي Control C Control V تعال نشوف هي فين النقطه دي هنا آه تعال نخفي المجموعه دي hide بس انا عايز النقطه دي آه نزل ال Z بتاعها قرب ده كده شويه ده هنا تمام آه، انا عندي دي النقطه فعايز ارسم دايره حوال يعني النقطه دي تبقى هي نقطه ال center طيب لو وصلت النقطه دي اوتوماتيك هنا perfect ما عنديش اي مشكله ال ال دلوقتي بدا يرسم لي آه، الدايره بتاعتي حوالين نقطة ال center الجديدة وال radius انت بتتحكم فيه وليكن 12.00 فانت هنا عندك التحكم في النصف القطر في نفس الوقت كمان تحكم في مكان الدايرة يبقى فين زد اكس واي زي اللي انت آه، اللي انت عايزه طيب في نقطة كده آه، في ال settings عايزين بس نبص عليها احيانا احيانا لما بتكون راسم كذا حاجه جوه Rhino بيبدا انك لما تيجي تعمل zoom in على ال object اللي انت عايز تبص عليه ما بيحصلش فانت بتختار select بت select على ال object تضغط scroll او space وتضغط zoom فهيعمل لك zoom على ال object بتاعك عشان آه، دايما نقطة سنتر تبقى هي النقطة بتاعت ال orientation آه، بتاعت ال pan وال rotation بتاعتك جوه ال viewport آه، هنا بتتحكم في نصف القطر بتاع الدايرة زي ما انت عايز براحتك وهنا كمان بتتحكم في مكان الدايرة طيب هل انا دلوقتي هقدر ارسم كل الدوائر بتاعتي على نفس مستوى اكس 1 مش هرسم حاجه خالص في ال Z مش هرسم حاجه في اكس زد مش هرسم اي حاجه في Y Z مش هرسم اي حاجه لا هنا لان هو في built-in على طول اكس واي بلين انت بس وصلت له النقطه انت محتاج هنا تغير له المستوى فهقول له المره دي مستوى عندي مجموعه مستويات طيب ايه هي المستويات اللي احنا عايزين نستخدمها اكس واي فانت بس كل اللي هتكتبه انت انت في ال component بتاعت جراف سوبر متعوب فيها قوي كاسامي وكلوجو فانت مجرد كل اللي هتعمله انك انت انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز ارسم دايره في مستوى اكس واي فانت كل اللي هتعمله اكس واي عايز في اكس زد هعمل اكس زد عايز Y Z اي مستوى انت عايزه تمام دي المستويات الاساسيه اللي, مع... اللي هي built-in موجوده جوه جراسوبر بعد كده هنتكلم ازاي ان احنا نعمل مستويات احنا براحتنا فهو already في اكس واي خلاص انا مش عايز اكس واي انا عايز اكس زد هوصل النقطه دي هنا بال origin بتاع اكس زد ووصل ده هنا ببلانك فتلاقي ان الدايره بتاعتي اترسمت في مستوى اكس زد عايز Y Z هوصل point هنا وارجع اوصل ده هنا فلاقي انه بدا يرسمها لي في Y Z اذا انت هنا براحتك تقدر ترسم الدايرة في أي مستوى أنت عايزه لأن النقطة بتاعتك هنا متحكمة في الموقع وده هو المتحكم في المستوى اللي أنت عايز ترسم فيه الدايرة بتاعتك ده أول طريقة لرسم الدايرة أعتقد مفهومة وبسيطة تاني طريقة عشان أرسم دايرة سيركل تعال نكتشف كل الطرق ثلاث نقط وليكن هو ده المثال اللي ظهر قدامنا دلوقتي سيركل بثلاث نقط دايره بثلاث نقط يبقى انا محتاج في الحاله دي احداثي ثلاث نقاط هجيب النقطة دي Control C Control V خدتها أول مرة Control C Control V تاني Control C Control V ثلاث مرات هوصل الدايرة دي هنا أوصل النقطة دي هنا أوصل النقطة دي هنا أحمر ليه؟ لأن الثلاث نقط على نفس النقطة لان انا ما غيرتش في ال coordinates دي زي دي زي التلاتة هنا زي تلاتة هنا زي فلازم تنور احمر لان لازم التلات نقط يكونوا شوفوا هنا بيقول لك بوينت شوت نوت بي كولينير ما ينفعش يكونوا كلهم على نفس النقطة آه، آه، ما ينفعش كلهم يكونوا على خط على خط مستقيم لان في حالة انهم على خط مستقيم اذا ما فيش دايرة تمام فانت هنا محتاج تعدل في للقيم بتاعتك هتلاقي هنا اوتوماتيك الدايرة بتاعتك بدأت تت ايه تترسم بناء على التلات نقط ايه التلات نقط بتوعك تمام فانت كده رسمت الدايره بتاعتك بناء على الثلاث نقط يبقى ده تاني يبقى ده كمان طريقه لرسم الدايره آه طيب ايه كمان طرق تانية لرسم الدايرة ال circle آه مثلا حاجة اسمها سيركل سينار والله ان اس دي ال دول مهمين اوي نعرفهم دلوقتي ايه circle CNR دي؟ ما سمعناش عنها circle CNR هو ال CNR دول اختصار ل center normal and radius زي حاجة تانية اسمها line SDL ال line SDL اختصار S start D direction ال length تعال الاول نشوف ال circle CNR احنا ما بناخدش كراس اوفر كورس ولقينا ال component ده هنتعامل معاه ازاي محتاجين نفكر ايه هو محتاج center. طيب انا لسه بادئ جراسول ومش عارف اي حاجه خالص لما بضغط هنا على س... لما بس ب... بريس على center بلاقي ان هنا بيقول لي انا محتاج نقطه طب ايه normal ده محتاج متجه وايه الريديوس محتاج نصف قطر خلاص الموضوع بسيط جدا طيب عايز اعمل نقطه فهعمل اكس واي زد كونستراكت بوينت تعال نبص كده انا حطيت ال component ده لقيت هو اوتوماتيك بيقول لي والله شكلك كده محتاج كونستراكت وان شكرا هو على طول بيوفرها لك فانت بس مجرد انك هتسحبها وتطلعها هنا فوق بعد كده هديله انا احداثيات من عندي 3 12 اي احداثيات احداثيات هو اوتوماتيك في normal اللي هو Z لانه آه، اللي هو زي صفر وصفر واتجاه في Z في اتجاه واحد فهو already ال normal بتاعه معروف ال radius النصف القطر كمان هو موجود فيه بلت ان راديوس واحد فانت هنا بس مجرد انك هتغير ايه هتغير القيمه هتخليها 12 او او زي ما انت عايز ال normal المتجه طيب انا دلوقتي ما عنديش normal ال normal اللي موجود دلوقتي هو اتجاه Z وانا عايز اغير ال normal طب انا عايز اخليه في اتجاه Y. اكتب Y. عايز اخليه في اتجاه Z. عندي هنا بس هتلاقي اول حاجه ظاهره عندك unit ال Z فانت متجه ال Z متجه Y او متجه Z. فانت براحتك ده او ده طب انا معلش انا مش عايز اعمل المتجهات دي انا عايز اعمل متجه تاني للمزاج انت عايز تعمل ايه اذا متجه اذا اكتب vector vector 2 point vector بنقطتين طيب ايه اللي مطلوب مطلوب منك انك تحدد المتجه بتاعك هيبقى مرسوم ازاي فمحتاج نقطة بداية ونقطة نهاية فانت هتحتاج برضو control C control V واخد ده control C control V طبعا مش تقدر تشوف المتجه تمام بس دخل هنا ال normal بس اصبح انه ده بيبص في المتجه طب انا عايز اشوف شكل المتجه عامل ازاي line وصل النقطه دي بالنقطه دي ده ده شكل المتجه لو انا جيت بصيت من رايت آه، sorry من من front آه، هلاقي ان ان الخط ده هو typical موازي للخط بتاع اللي طالع من الداخل كل ما انت هتغير في ال المكان بتاع النقطتين كل ما ال normal بتاعك بيتغير وانت كمان تقدر تغير فين في نصف القطر بتاعك بتاع ال radius بتاع الدايره بتاعتك زي ما انت عايز ده حاجه اسمها line از CNR طيب آه بعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها line SDL ايه line SDL برضه احنا ما بناخدش كورس جراسروت احنا عايزين نتعامل احنا ب ب بنتعلمه مع نفسنا ف line SD S SDL عايز center direction و length طب ال center فين اكس واي زد كونستراكت بوينت زي ما انت عايز يا سوري اكس واي زد كونستراكت بوينت اوصلها هنا في ال start يبقى دي نقطه البدايه تعال هنعمل zoom in هنا هنلاقي انه اوتوماتيك رسم خط ال direction بتاعه اتجاه ال Z وال length بتاعه اتجاه واحد طب تعال هاخد ال vector بتاعي من هنا اللي هو ال direction فرسمهولي بالشكل ده كده في الاتجاه Z آه يعني تحت في الاتجاه السالب لان هتلاقي ال vectors دول محتاج آه اعدلهم نقطه لفوق نقطه لتحت مش مش مش مهم دلوقتي هو حط 12 فرسم لي خط في في الاتجاه ده بس لان ال direction اتجاهه غلط يعني ال direction بتاع ال vector بتاعي دي نقطة البداية بتاعته ودي نقطة النهاية في الاتجاه كده فأصبح الخط بتاعي كمان مرسوم في الاتجاه اللي تحت طب عايز أغير ده كل الفكره ان انا هعمل امر اسمه negative بعدين او انك تدخل القيمه لل length اصلا بالسالب وبالتالي هيعكس هيضرب السالب ده في سالب المتجه فيبقى موجب فيتجه في ال direction الموجب آه، بتاعك فده line SDL وال line و circle CN دول مجموعه من الاوامر عشان ارسم دايره طيب circle تاني هلاقي ان انا عندي مجموعة كبيرة جدا من الطريقة وممكن نبقى نبص عليها زي ما احنا عايزين آه تعال نبص على حاجة اسمها circle fit ايه circle fit طب هنحتاج نبص circle fit هي دايرة تقريبا بتقترب من كل النقاط اللي انت او متوسطة كل النقاط اللي انت حاططها لك بمعنى عندي شوية نقط عشوائية فحطيت مجموعة من النقاط العشوائية كده space آه، بيرجعك لاخر امر تقريبا AutoCAD كده كمان فعندي شويه نقط عشوائيه كده هعمل عليهم سلكشن كلهم واعمل امر point سيت مالتيبل بوينتس واعرفهم هنا في امر points فلاقي رسم دايره متوسطه لكل النقاط دي طب تعال حرك النقط دي شدها هنا لفوق شويه فهتلاقي الدايره بتتاثر بتحريك كل النقاط ممكن نستخدمها نستخدم حاجه زي كده في ايه رايي البسيط انا آه، مش عارف آه، اذا كان ده صح ولا غلط بس يعني رايي ان مثلا لو احنا عندنا خريطه والخريطه دي سي مثلا منطقه عشوائيه وانت عندك شويه مباني random وعايز تعيد احياء المنطقه دي بانك عايز تعمل بلازا في النص مثلا او عايز تعمل center معين لكل البيوت دي فلو احنا بنشتغل على AutoCAD وعندي مجموعه النقط دي او على اي software تاني وعايز اعرف فين نقطه ال center المتوسطه للنقط دي او ايه الدايره اللي تقدر تكون لما لكل النقط دي لو هعمل حاجه زي ring road مثلا وعايز دايره تكون لما كل النقط دي حواليه او ال center بتاعها هيكون هو نقطه المنبع الجديد فانت ممكن تقوم جايب الخريطه بتاعتك حاططها على على على Rhino وتبدا تعرف النقط والمباني والاماكن المهمه كلها وتبدا تعرفهم هنا فيديك اوتوماتيك هو ال circle المتوسطه للنقط دي كلها ومنها ممكن تجيب نقطه ال center ومنها ممكن تبدا تعمل ال project بتاعك فانت ابتديت بانه يعمل لك study فين نقطه ال center بالنسبه لمجموعه البيوت دي او مجموعه المباني دي كلها مع بعض فدي سيركل فيت آه، في حاجه اسمها line line fit برضو او fit line زي circle fit بالظبط برضو شويه نقط هتوصلهم هنا بالخط هيجيب لك تقريبا الخط المتوسط لمجموعه النقط وكانك انت عايز تعمل اكس بيتوسط كل النقط دي كلها ما لو انا حركت النقط هنشوف عشان انا كنت عامل hide للحاجات delete لدول انا مبقتش عايز delete ده كمان النقطه دي لو انا جيت اخدت النقط دي وحركتها هنا فوق هلاقي ان الخط بيتاثر بال... بالمجموعات اذا هلاقي ان انا عندي هنا الكثافات الاعلى للنقط اذا اصبح الخط المستقيم ده هو اللي ما بينهم كلهم ودي ميزه انا ممكن عايز اعمل طريق مشاة مثلا بيمر ما بين وسط كل البيوت دي او انا بعد كده هلينك ما بين الخط ده والبيوت دي بشوارع فرعيه فانت ممكن تقدر تستخدم جراسوبر كمان لانه tool يقدر يعمل لك ستادي واناليسيز لحاجات انت ما كنتش تعرف تعملها قبل كده باي software تاني طيب طيب ده تقريبا ممكن نكون انتهينا من قائمة البارامترز آه، بس عايزين نحاول ان احنا نdraw شوية حاجات عايز ارسم rectangle مستطيل طيب هرسم مستطيل ده ازاي تعال نبص الاول شكله هنا عامل ازاي نقطة ال center مرسوم في اكس واي وزي وفي اكس واي وكله تمام مفيش اي مشكلة طيب rectangle بيحتاج ايه؟ اي مستطيل في الدنيا بيحتاج اكس واي الطول والعرض وبيحتاج كمان المستوى طيب المستوى هنا بيمثل حاجتين في الحاله اللي احنا شايفينها قدامنا على الشاشه هو نقطة ال center بالنسبة لل rectangle بس هل هيفضل على طول هو نقطة ال center بالنسبة لل rectangle؟ خلينا نشوف دلوقتي دلوقتي انا هحط 12 في ال X وهحط 3 في ال Y. اي رقم براحتك فانت دلوقتي رسم عندك rectangle لكن تحولت نقطة ال لو انا عملت rectangle تاني معلش تعال نبص نقارن تحولت نقطة ال center تحولت نقطة ال center لنقطة بداية لرسم المستطيل هي دي بقى النقطة ان هو في الحالة العادية اللي انت بتنزل منها جراس بتنزل منها ال component بتاع rectangle عندك على جراس على ال على الكانفاس بتاعك عشان تشتغل هي نقطة ال center بالنسبة له هي آه، نقطة البداية بالنسبة لها هي نقطة ال center اللي بترسم منها ال rectangle بتاعها، لكن في الحالة اللي احنا شايفينها قدامنا دي الحالة التانية اللي هي لونه لونه أخضر أصبحت هي نقطة البداية اللي بيترسم منها المستطيل. طيب أه قبل ما نعرف ازاي نرجع نحول النقطة دي تاني تكون هي نقطة ال center تعالى نكتشف حاجة كمان اسمها radius radius لو أنت عايز تدي لل آه لل rectangle بتاعك آه، fillet من الاطراف فانت بتحتاج تستخدم ال radius براحتك آه، واخيرا المستوى اللي انت عايز ترسم فيه ال object بتاعك فمبدئيا هنا لانه اكس واي زي بصفر آه، فانا هنشئ نقطة جديدة هقول لكم construct point واخليها زي ما هي بصفر وهبدأ اتحكم انا هنا في نقطة البداية x Y فانت هنا بتتحكم في نقطة البداية بتاعة ال rectangle بتاعك أه طيب عايز اغير المستوى زي ما كنا بنقول برضو من شوية واي اكس زد مثلا فاقوم حاطط دي هنا وصل ده هنا بالتالي رسم ال rectangle بتاعي على ال على المستوى بتاع اكس زي فانت هنا بتتحكم في المستوى زي ما انت عايز طيب تعالى نرجع ونكتشف ازاي نقدر نحول نقطة ال center ل آه، نقطة ال center بتاعتي ل آه عايز احول نقطة نقطة السنتر بتاعتي نقطة البداية بتاعتي لانها تكون نقطة center تعالى نحاول نرسم بالقلم البسيط ده اللي موجود على Rhino آه الحاجة اللي قدامنا فانا وليكن عندي ده ال rectangle بتاعي ودي نقطة البداية بتاعتي تمام ده نفس اللي موجود عندي هنا في الشاشة اللي بيحصل ان انا بديله قيمة ال X وقيمة ال Y فبيقوم يرسم لي ال rectangle نقطة البداية بتاعته هنا هنا وبعد كده يقوم ماشي 12 في ال X و5 في ال Y ويقوم راسم ال rectangle بتاعي. طيب اللي انا عايز اعمله بقى ان انا عايز اغير الموضوع ده طب اغيره ازاي؟ عايز اخلي النقطة دي هي نقطة السنتر هنا هعمل ايه تخيل معايا لو انا جيت قلت للنقطه بتاعت للنقطه دي اللي هي هتكون اللي هي كانت عندي هنا في البدايه وليكن ها آه، sorry هرسمها هنا هي دي النقطه دي هرسمها هنا تمام تخيل ان انا جيت قلت له بعد اذنك انا عايزك ما تمشيش دي كلها اكس انا عايزك تمشي لي نص اكس في الاتجاه ده اكس على 2 وعايزك تمشي لي في الاتجاه ده minus اكس على 2 وعايزك في ال Y تمشي لي Y على 2 وعايزك تمشي لي في الاتجاه ده minus Y على 2 معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان في الاخر ده المستطيل بتاعي نفس نفس طول المستطيل ده تمام يعني نفس ال X ونفس ال Y لكن بدل ما كنت بديله قيمه ال X كامله على بعضها بقيت بديها له نصها في الموجب ونصها في السالب ونص ال Y في الموجب ونص ال Y في السالب فاصبح المستطيل بتاعي يترسم بالطريقه دي ونقطه البدايه تتحول تبقى هي نقطه ايه نقطه ال center آه مفهومه آه، اتمنى انها تبقى مفهومه يبقى تاني تاني تاني في الوضع العادي كان ده اللي بيحصل ان بديله قيمه الاكس وبديله قيمه ال Y. طب لو انا جيت غيرت الموضوع شويه وقلت له معلش معلش دي نقطه البدايه بس انت المره دي مش هتمشي الاكس كلها انا عايزك تمشي نصها بس فهيمشي اكس هنا فالقيمة دي عبارة عن اكس على اتنين هقول له معلش كمان عايزك تمشي في في السالب ماينس اكس على اتنين وفي ال Y هتمشي minus آه sorry Y على اتنين وتمشي minus Y على اتنين ففي الاخر هيطلع لي حاجة عاملة كده وهو نفس البتاع وهو نفس ال rectangle بنقطة طب هعمل الكلام ده بقى ازاي؟ هعمل الكلام ده عن طريق حاجة هنا اسمها domain. construct دومين دايما بكتبه غلط مش مشكلة domain تاني قائمة اللي هي قائمة ال mathematics. هلاقي عندي حاجة هنا اسمها construct دومين ايه ال domain؟ domain. وهعمل هنا panel panel عشان نجيبها محتاج طريقتين اما انك تكتب panel او double backslash يعمل لك panel automatic تمام ايه اللي بيحصل هنا جوه domain ده فبيقول لي والله ده انا عندي domain بيبتدي من الصفر وينتهي للواحد طيب انا قلت انا عايز اعمل ايه انا عايز اعمل اتنين domain عشان اخليه يمشي في السالب الموجب والسالب السالب آه، سوري الاكس السالب والاكس الموجب مش هينفع ادخل قيمتين في الاكس وقيمتين في الو... وقيمتين في ال Y. يعني مش هينفع ادخل سالب 3 و3 وسالب 5 و5 انا كل محتاج اعمله محتاج انشئ domain فاللي هعمله ايه هقول له انا عايز 6 في الاتجاه الموجب وزيها في الاتجاه السالب طيب والله عندي طريقتين افتح number slider من سالب 6 لهكذا بس عندي مشكله لما بكتب سالب 6 هو بيعمل حاجه اسمها subtraction بيعتقد ان انت عايز تطرح حاجه تطرح من حاجه سالب 6 آه، تطرحها من حاجه فعشان ما اقعدش اعمل dot dot واكتب رقم تاني بعد كده ابتدي من السالب 6 في طريقه تانية احسن ان انا اعمل ايه اضغط هنا right click وابص الاقي عندي هنا حاجه اسمها expression آه، ايه expression ده expression كانك بتعمل معادله رياضيه بسيطه للرقم اللي داخل جوه ده فيدخل على ال domain مظبوط فهقول له ال expression بتاعي سالب اكس اي قيمه تجيلك اضربها في ال minus. ليه لان انا already اصلا عندي القيمه دي عايزها تبقى في اليمين موجب وفي الشمال سالب فهوصل السته دي هنا فيطلع لي من 6 لسالب 6 تعالى وصل ال domain ده كده هنا في ال x ايه اللي حصل او فعلا النقطه اتحولت من من انها نقطه بدايه لانها بقت نقطه center بالنسبه لل x طب ال y هعمل نفس القصه هاخد ال control C control V واجيب الخمسه دي و 25 ونص و 25 ونص طيب تعالى مش احنا عرفنا نستخدم ال expression طب هي الاثنين ونص دي هي عبارة ايه عن الخمسة؟ هي عبارة عن نصها فهعمل ده delete وهاخد الخمسة دي اوصلها هنا واقول له معلش المرة دي عايزك تقسم لي اكس على 2 طب لما هاجي اوصل دي هي دي ال expression بتاعها كان كام؟ كان سالب اكس يبقى انا محتاج احول ده من سالب اكس اخليها سالب اكس على 2 واوصل ده في ال y. خلاص نقطة البداية بتاعتك أو نقطة ال center بتاعتك بقت هي آه، نقطة البداية بتاعتك بقت هي نقطة ال center بالنسبة لل rectangle بتاعك فهمنا الموضوع ماشي ازاي فال domain بيفتح مدى من السالب والموجب للقيمة اللي انت بتديها له طيب آه مفهومة دي نرجع خطوة لورا ونرسم تاني دايرة دايرة دايما النقطة هي نقطة ال center مش زي ال rectangle خالص أه، دلوقتي انا عايز ارسم مجموعة دوائر فوليكن عايز ارسم الدايرة الاولى 12 نصف قطرها 12 طيب عايز ارسم الدايرة التانية نصف قطرها 5 control C control V خمسة عايز ارسم دايرة طول نصف قطرها تلاتة اتنين طب انا هقعد بقى كل شويه عايز ارسم دايره control C control V control C control V في طريقه ثانيه في طريقه انك انت تستخدم ال input بتاع ال radius ده مش مره واحده اكتر من مره ازاي هعمل خمسه لو جيت وصلت ده هنا 12 تشيل جيت وصلت 12 5 بيتشيل طب انا عايز اوصل الاثنين في نفس الوقت ايه اللي هيحصل هيرسم لي دايرتين كل واحده منهم بنصف قطر مختلف هضغط shift فيظهر لي السهم اللي لونه اخضر ده وموجود عليه علامه plus. اوصل هنا فيرسم لي كده دايرتين 12 و5 واقدر اتحكم في دي لوحدها ودي لوحدها بس الترتيب مطلوب يعني ايه الترتيب مطلوب يعني انا موصل 12 الاول وبعد كده 8 اذا دايما هلاقي ان جراح سوبر مهم جدا انه بيحافظ على الترتيب ده مهم جدا فهنا هنلاقي ان ان السيركل الاولانيه نصف قطرها 12 والسيركل الثانيه نصف قطرها 8 بالترتيب وليس مبني على لينس او طول او اي حاجه هو كل موضوع مبني على الترتيب بتاع بتاع تدخيل البيانات آه، بتاعتك تمام آه، ده بالنسبه آه، لو انا عايز استخدم اكتر من input 8 10 اعمل بقى كل الارقام اللي انت عايزها ودخل 50 قيمه 60 قيمه زي ما انت عايز وفي كمان طريقه ممتعه انك بدل ما تقعد تكتب 8 enter 4 enter 5 enter 6 enter 7 enter انت عندك هنا component جوه util حاجه اسمها gene pool gene pool ده بيديك مجموعه sliders ورا بعض ممتاز تضغط عليها double click انت عايز كام سلايد عايز كام دايره تقول له مثلا عايز 20 دايره عايز آه، ال radius بيتراوح من كام من كام للصفر للمية عايز كام كسر عشر كذا اوكي كده هيديك عشرين آه، او مجموعة القيم اللي احنا قلناها عايز اخلي القيم دي كلها random فهقول له randomize 100% وصلهم هنا بالراديوس عشرين دايرة بقيم مختلفة تقدر تتحكم في كل دايره زي ما انت عايز بكل slider بتاعك اقدر اصفرهم كلهم اقدر اخليهم ال randomize واحد randomize 100 فيتغيروا تاني بشكل عشوائي randomize 100% فيتغيروا تاني بشكل عشوائي بنسبه 100% براحتك عايز تتغير في العدد براحتك يعني اثنين مثلا كده هيرسم لك دايرتين بس gene pool اعمل انت كل اللي انت عايزه آه، طيب آه نرجع كده لنقطة جوه جوه Rhino آه احيانا بعد ما بتحمل definition طويل جدا آه وعايز تديه لحد يشتغل عليه وهو ما عندوش experience في Grasshopper مثلا وليكن زي ما هنيجي نبني بعد كده مثلا اي surface فال surface دي انت ممكن تقعد تغير في شكل ال curve بتاعها فازاي ان احنا في الاخر نديله شويه number sliders يلعب فيهم على Rhino بدون ما يدخل جراس اوفر اصلا هنعرف ده دلوقتي بعد شويه بس قبل ما ندخل في ده محتاجين الاول نبص ازاي نعمل group ازاي انا عايز المجموعه دي كلها الطريقه اللي انا رسمت بيها ال rectangle دي تبقى group على بعضها طيب هعمل كل دول selection واضغط هنا scroll وبعد كده عندي هنا حاجه اسمها group فكده بقوا group تقدر تتغير في شكل طريقه ال group لان زي bubbles كده تاني ده يتغير لك في شكلهم right click وتقدر تغير في ال color زي ما انت عايز اسود اللون اللي انت عايزه الشفافيه قد ايه black زي زي ما انت تحب آه كل الاشكال اللي عندك طيب آه بالمره آه، هي مرحله متقد يعني مش متقد يعني مش معقده قوي بس بس خلينا نستخدم المس... في المره دي آه، بطريقه بسيطه عشان نتعرف على حاجه اسمها كلاستر يعني ايه كلاستر طبعا cluster في اول session مش logic انك تعلم الناس يعني ايه cluster في اول logic في اول session بس الموضوع بسيط آه، هناخد هناخد يعني ابسط يعني عشان نتعلمه هنتعلمه على component بسيط جدا زي مثلا ال rectangle قدامنا ده زي ما كنت بقول من شويه ان ال rectangle ال rectangle اللي عندي ده خلينا ناخد break الاول 10 دقايق بعد كده نرجع تاني نكمل آه، في ال partition رقم 2